Titta så vackert. Och här glider vi fram. Kan det vara bättre att vakna upp till det här, eller? Spegelblankt. På saggat. Helikoptern har farit förbi. Fiskflyg uppåt fjällvarv. Eller inåt fjällvarv. Så nu till att riva tält, göra frukost, packa kajakerna och sticka vidare. Barnen badar. Barnen badar. Men det är skönt nu när solen har gått i moln. Det kommer mera moln. Jo, det var alldeles för varmt. Jag menar som jag ser ut på armen. Ser du? Så jag har så jäkla ont, det bara bränner. Så där ser man ut. Jo, jag sa ju det. Ska jag ta på linan? Då går du upp där, ja. Ja. Japp, japp. Da kommen wir am Bus eben. <laughs> Ursäkta? Nu slutar våran resa. Våran Jerka fjällby. Där vi blev upplockade. Det var en fantastisk tur. Eh, dryga 1,5 mil har vi kört. Så på återseende på annan plats och en annan gång. Tack för att du har valt att titta. 知道。